okutukiriza mu program tuli kukirira wano ku fk television tulina okukola kimu mu ngeri zino nokutwaliza awamu olina kusigalako nga tukola ebyakali program tuli kukireero olunaku olwaleero ŋenda kuba mbatuusako buli kimu ekireka okubanga kiri mu kitundu kyo mu ngeri zonna zonna zonna kiri ludda wakisangibwa kibadde kitambula kigenda mu mbeera ki kyekiguddewo era ki kyetuliko kyekiba kiguddeo tugenda kuba tukuba amawulire mu programu eno agaakagwawo agali mu bitundu byo mu mbeera zonna zonna zonna kyolinaokola kimu kwekumira ku mukutu gwa fk television mu ngeri zonna subscribinga likinga followinga kitereka kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo tuli ku kireero ye puroguramu n'omuwerezaawo katumba fred benawa wano ku fk television sigalako ekimu kijja kuba kisobola okutambulira obulungi mukyo ah, byonna ebifa eyo n'ebifa awaana waana waffe tuyite be nga tubikuŋŋaanya tunywe ensi yonna ebeere nga esobola obitegera puroguramu tuli ku kireero wano ku fk television yensaba omugenyi omukulu ngaaziwano mama wange hajatinagenda okufukamira gye wano nange mubuuzeeko kubanga n'obusungu obakaluka emukono twagala mukole district enarego yonarego mubaddeki tyabaana alirundi abafayo guuno owange sebawebale nnyo tuyina kata maani kanolekulyoka tusiiyogemaani agaaokola mukono mumaaso ffenna tubeetugabe nti jjaja atava yamanye eryaffe bwe tubanja yamanye eggwanga teranga mukama mulungi obugalo obwempologoma za mukono haji andre senyonga ah, mukama yebazibwe enarem oye oye oye oye ah, kyapasona waffe owekibiina kino ekya nrm disitulikt yomukono n'olukiiko lwonna ab'ebitiibwa bonna n'abakulembeze twala omusa guno okubeebaza abasobodde okujja wano okubeera amunogonaizinga okumanya uganda gyeva wendi nekyetukolaki nekyetulaga nze ebigambo ebyabo byensobola okubagambako uganda eno olunaku olwaliro nga tutunulya gyetulaga bayinza obanga ali abamu abayinza obanga balina endowooza zaabwe naye batunya pulezidenti yoweri museveni n'enkola ye ne bwatambudde talitukoze bubi sibekuli ate tetulina malayika naye tukompeeralinga ebintu nga bebeze bitam naye ekisinga obukulu uganda ey'emirembe kikulu kyamaanyi onaku olwaleero omuntu ayinza obanga ayogera kyayinza okwagala okwogera naye zenjagala obbagamba oba mulungi oba mubi bwabanga ye katonda yamuwa amagezi kubanga omusajja atukalakasi emyaka gino gyonna tewesekigamba tewaddewo abakulwanyisa naye omusajja n'akwata ekintu n'akitambuza n'akitambuza okutuuka olunaku olwaki wetutuukire olunaku olwaleero amazima amatuufu nga ddala obagamba abaana si yagambye abaana si yakoze ki oba oyagala omuwakanya bayagala kuteeka wansi mirimu z'abantu gemazima kati omuntu ayagala emirembe tukwate omusajja ono atukulembere atambuze emirembe gino kubanga gemazima saala kwogera byakwebuzabuza omuntu ayagaliza uganda emirembe ngaowulya nga nawe oyagala obere n'emirembe bano bakoza nti ezeekulamirambo nga temuli mu kuki newamanga ddala mulimu omwana wo ne bakugambira ddadala nti kale tusalewo oba oyagala aveeko abaana bo basatu bakoleki bagende oba omukono gwani akkiriza nze oba omuntu agamba nti nze ndi kawadi kansigale nga ndiki kawadi naye nze ayagala emirembe tambule n'abaana bange n'ebyange n'emikwano gyaye nga mbalabako museveni abeewo bakawaneekoyera mukama bonasa olukalo lwa andrew senyongabasomebanyomujigirize twanize mikwano gyaffe okuva ebuvuma tiimu yamaanyi nnyo tusanyuse nnyo okubalaba bajja tubuuzaako mu maaso awo dije tuwakayimba akatuzaamu amaanyi naye katonda tuwakayimba muzikirize nyanirize bageto geto president geto president mulabyeko wano n'emikwano gyaffe okuva mu geto geto president n'ekyo kye batuweereza ne bagala nti genda olaba asatu asatu agaliyo nga n'abamu baagobwa ne babikola ki ne babivaako n'olwekyo ffe tugamba kya muwendo nnyo okutandika enkuŋŋaana zaffe ku byalo ku miruka ku magombolola ne ku levo eya constituensi abantu baffe tuddeyo tubasiikane kubanga olwaleero mu abali wano mwe musinga okuba abatono ennyo ku bantu baffe eniyalemu abantu bajagala naye abantu banyiga lwa nsonga nga balina ebibaluma balaba tebikwatiddwako n'olwekyo ebyo ebirowoozo bye twagala mukono disitulikiti tulina ekizibu kyettaka abantu baffe abatulugunyizibwa ku ttaka buli omu watudde ku ttaka bamugamba liriko bannanyiriryo abantu bali ku bunkenke abantu b'ennyanja nabo omulimu gwabagwako nga bagamba nti abamagye weza n'olwekyo ffe tubagamba etuba tunaagala okutereza nrm tugitandike kati ngaobudde bukyakola ki nga bukyali n'olwekyo basibu ne bannyabo ebirowoozo tubirina lipooti twagikoze tugenda kuba nga tubikola ki naffe abantu abamu wetuba tutudde awo nga tulaba tulina kye twagala okwogera waake tunalondayo abantu abasatu abaana buli tenti netulondamu abantu nawulira ddala ku ddoboozi ly'abantu bano abavira ddala ku byalo wansi ekyo kijja kubanga kituyamba naye bassebo ne banyabo abali wano tubaaniriza nnyo mwebale kwagala nrm mwebale kwagala buzeeyi abazze wano muze lwa mukwano muze lwa kwagala mwetaddemu sente zammwe ng'ate tweteekerateekera kulisimasi n'olwekyo ako kabonero kalaga omukwano n'okwagala n'obulumi n'olwekyo tugenda kubeera nga twaniriza mukwano gwaffe mukama waffe gwe baakatuwa mu ofiisi bw'aba atuuse fenna tumulagwe omukwano tumwanirize nga balinamukono enkola yaffe bweri tumwanirize tumulaga essanyu tetumwaniriza nga tumulinamu essuubi nti ebintu byaffe byetwagala okutuusa ewamize ng'abituusa The list of achievements which has directed, directed, direct and indirect is endless. The NRM party under the visionary leadership of General Kaguta Iwahagura seven, has unmatched record on of performance and it is the only party with a clear vision of securing the future of Uganda to survive and compete in the global village, global village setup of the world today. Therefore, the responsibility and task of securing our future is a very serious matter that requires unending sacrifice. sacrifice. and lifelong commitment and should be trusted to the, a person with vast experience, tried and tested visionary leadership as already demonstrated by the father of our region, General Yoweri Kaguta Tuwakura Museveni. He should continue his visionary journey of socio-economic transformation beyond 2026 and on, the strength of the achievements so far Thank you. mama kila maani waffe oba fulago beyala waffe hajaruna semakula ate patron wamugo fomakiaeize sonko yesimbawo ku munisipalite wano aji abas sozi yesimbawo wano ne bonalego nambooze abakunavu abali wano bangi Ah, executive ya NRM Mukono District wano NRM abali wano tulina I have the pleasure, I have the pleasure to welcome you here today and in particular to this landmark occasion in the political history of our district, district and country at large. Our guest of honor it is our privilege to have you here with us to witness this important decision by the party fraternity of Mukono district. Since 1986, our country Uganda has enjoyed peace, unity, and many, achievements have been registered. Allow me to proudly say that Mukono district has been a major beneficiary as listed here below. One, Todemogono is the second industrial district in the country, making us a key economic contribution contributor to the national economy. Kadosi, which ensures safe water in the entire district. Three, Mokono General Hospital. Four, secondary school in majority of the sub-counties. Five, one on Katosi, Kokonjeru Road. Six, Kayunga Mokono Karaji Gayaza Road seven, extension of electricity coverage in most areas of the district. Eight, Myoga presidential jobs and wealth creation initiative. Uh, billion is two billions point two billions given to circles. Parish development model, Mukono with 97 parishes will be receiving nine nine 97 billion every year. All of this money is given directly to the accounts of the people managed SACO. Ambassador Banyabo said, as you know, Mama, Zuele Dua, Momokono District, the Abakulemese Bafaba Singa, the Bamani to say, as you know, Zili Mubuwombi, no Wombi, Zili Mokono Wano, Nga, Okulemese President Yorika, Gutam Seveni, Uzuele Zap. era sako ezisinga mu byoga bafunafuna sente naye waliwo abalala abatanaba kukola ki abatanaba kufuna ngenteekateeka bweri operation restitution has promoted commercial farming as well as food security when it still holds the, the, the matters of leadership mokono district looks forward to a continued, peaceful, united, democratic, harmonized, harmonized, industrialized, transformed, and prosperous Uganda in a strong Africa for God and my country. kuyita tukwebaza olw'okujja naye abantu bano n'abasigaddeyo banyiivu eri nrm ate bajagala naye ekizibu abantu baffe kye batutegeeza nti buli bajja mu biseera ebyakalulu enyalemu erowooza ku bantu mu biseera byakalulu bwe bamala okulonda akalulu nga tubakubirizza abantu baffe baagala nnyo okubeebazaako nti banange muyogeyoge okulika akalulu n'olwekyo ekyo kitandikusomoza kunene mu nrm okwerabira abantu abajagalaera abagifiirako ekyokubiri ye jajja taata saabalwanyi okulowooza ku bantu bali abalala abali eri naye ababe bala abamufiirako n'atabalowoozaako bino byenjogera kubanga abantu balona tebajja kusobola kufuna mukisa wakubikola ki wakubyogera bendikugamba lyeddoboozi lyaki y'abantu bano twebaza bdm puroguramu eyo tugyebaza yajja naye tenaba kumumala bulungi mu bantu baffe naye tufubye okubakubiriza babenga bajyettanira ah, tusaba enkola ey'okusingana abantu nga bano ku disitulikiti levo tusaba ekewa enkola eyo bwe tunaatandika okuddayo nga tuyita mu bantu baffe nga tubasisinkana kijja kubanga kizuukusa n'okunyiigulula abantu baffe bajja kumanya nti balowoozebwako era bafiibwako n'olwekyo ebigambo ebirala bingi babirina naye mu bufunzi ekyomulimu gwabwe ng'abantu ba bulijjo baakubajjeeko tusaba abajasi bano mu kiseera ekigere bakyusibwenga galeme kubeera amaka gaabwe bitundu byabwe nga beebaseeyo enkola eyo bwe banaateekebwanga oli najja n'amalawo omwezi gumu ebiri n'agenda bonna ne bava ate ne baleeta abalala bweneesiŋana abantu abo nabo banaafuna emirembe kubanga bo tebalina nnimiro omulimu gwabwe gwali nga gwakuvuba ensonga ey'okubiri be baveterani baffe abakulemberwa wano mu disitu y'emukono tulina abawera nga lunaana bakulemberwa kapitaini kironda ekibugujjo kapitaini kironda ekibugujju ah, gwali awo naye abalwanyi abo nabo mamba bantumye nti bo be bafa tebaziikibwako mu bitiibwa so nga ate balwalirira eggwaga lino nolwekyo nabo beetaaga omulama bwe baba nga waliwo okufa abalwanyi abo babeereko enkola yonna nabo eyitibwamu abantu abalala nga ye bawulira nti gundi bwe yafudde baalize sente bwe ziti ekyokubiri waliwo nabo betaaga abaana bwe babasomeseza nabo balabe nga bafuna ku birimu gali munamanve naye tukyalina okusomozebwa bannamukono okubeera nga ddala babuukala abaana baffe babeera nga bafuna emirimu egyo n'olwekyo ekyo nakyo kijja kubanga ensonga endala twazikuwadde bwe twakusinkanye mu ofiisi naye ku lwobodde njagala okkirize ttiimu zino eziri wano soge twagala okutegeeza nti jajja tumugamba tava ku meiri kubanga tumubanja alina byasuubiza nga tubuweereza ngaabavubuka era tusaba era atuwa appointment naffe tumufiiringe naffe tulye ku bigagu tulina ttiimu nnene eri wano ebisigalyo tunabyogera nga tusenkanye jajja nga tumobilayizingira nrm ne pulezidenti museveni okulaba ngaakomawo kuba ejjajja waffe ffe tuli bazzukulu naye bamobilayizas bagamba tufuneyo omukisa naffe tutuukirireko pulezidenti tumwebazeeko ate naffe abamwatuwe ku mikisa kubanga ekyamazima jjajja waffe ayina omukisa gwa maanyi wafugidde eggwanga ebbanga lino ate nga tukyamwongera ate twagala akomewo naffe abamuwatukwata ku mitwe ne mu ngalo tubeera basanyufu nange katereka richard masajja mivule njijanga memba wa palamenti mukono south neyanziza neyanzeke timu timu oye oye timu kadas amina mwebalejo mwebalire ddala timu book of chairman sebo mubufunze sipiika w'eggombo yali nameya avaako emyaka kumi emabega ate kati kyamaani w'ekibiina oba saka esinga mukono gye bayita mugovu patroni waffe ye alhaji aluna semakula wamu ne minisita wa kampala honorable ami misa kabanda mugof ye sapo esinga bamembers abangi mu disitulikiti y'e mukono fenga bannamugofu tusaba ki tulaba ku ttivi nga bawa ebibiina bingi nnyo obuyambi ebitawagira na gavumenti eno ne twennyamira so nga mugofu tewaliwe bagiyita nga kintu kyakuwagira gavumenti neetakola ki neetasitukiramu so na bwekityo maama tetwagala busobozi butujja ku levo gye tuliko kudda ku ndala ene bwe tubeera tetulabye pulezidenti twagala kukyusa mbeera ya muntu wa wansi okulaba pulezidenti kiyinza obutakyusa mbeera ya muntu wa wansi naye ffe pulezidenti tumuwagira kubanga era bweotunuulira bannamugofu obalaba beeyogerera balabika bulungi so tukwebaza olw'okuteekamu amaanyi gano twebaza n'ebakadde baffe bakyemaani ba nrm n'obukulembeze obukoze enteekateeka eno naye kye tusaba tusaba mututeekemu amaanyi tukoye ebya sudi waliwo ebigendererwa abantu bye baagala okukola ki okuyisaawo maama feyolebo tetukiriiko tweyanza nnyo tweyanzeekewebale nnyo okwebalira eddala nze njagala kusabira bavubuka bemukono emirimu bwetuba twogera ku worlth creation kyemmanyi omuvubuka agenda okukola worlth oba create worlth ngaalina kaafuna buli mwezi badde nsaba ku factor zetulina nga hajisebagala bwagambye emirimu egisinga gigenda mu bakasoreparas naye abavubuka abafa abaskilled tebafuna mirimu abavubuka bafe abaskilte bafuna mirimu mbadde nsaba ekiteeso ekyo okituusize wa chairman wafe owa patre president museveni yaba omugenyi omukulu yagala twala omukisa guno ku lwaffe byonna okwaniriza mu disitulikiti yaffe ey'emukono tuwebale kujja protoko sijja gigendamu olw'obudde naye nga bootulaba wano ffenna twali mu mupiira ogwa kabbiri kanaak'amaanyi era mu kuvuganya okw'amaanyi n'okuwagira pulezidenti yoweri kaguta museveni olwaleero era tuli wano nga tuzze kukkiriza era tukakase tusabe pulezidenti kitava ku main era naffe tugenda kuwagira naye tukusaba pulezidenti gyali amanyi nti bannamukono kitumwagala etwawulidde nti ogenda kujja wano naye ngaomulimu ogukuleese kukakasa ti bannamukono naffe tuteekako omukono ti pulezidenti tava naye atufunireyo akadde tusaba busabi atufunireyo akadde abantu bano boolaba baafaayo baateekamu ke balina naye tebaagala kumusaba naye baagala ekintu kimu abazzeemu amaanyi amanye nti emukono naye eriyo abantu be abamwetaaga nga bwasiikagana abalala mu madisitulikiti amalala nange musaba yakadde asiikaganeko bafunagabiaras n'abakulembeze ekirala nyabo nga mmaliriza era nkusaba busabi emirimu egiryawo ekyambogo naffe tulabeko mu ofiisi eyo na mulimu abaana baffe ab'emikono nga nabo bakola emirimu n'olwekyo obudde bugenze nakavubo ate nga yalina obuwagizi bungi kino ekyajja kyali oba kisiraalisange saakimanya kuba kyatutwala babiri naye kyagwa bugwi naye n'olwekyo oba yali mulogo mukama yakola ki yamanyi waliowa nanziriridde yavuganya omukazi muzeeyi gwasuubira mbu ffenna tumuwagira nalowooza nti twamukyawa olw'omuntu oyo omu naye ne yamuvuganya oyo omukyala nambooza atayagaliza bannamukono so ono eyali naye mukabbeyi kano ah, wano wennyini abasi sozi wano wenyini inawe yavuganya ekibuga kino mwanyinaze ayambadde yero ono deize ate munamakolero wanongodda wali waliwo ate vice chairman owa district yen naye nga furaka beyara waffe haji sula ah, tugenda kumuwagira era tava Tava kuki? Tava kuki? Nolwekyo obubaka bwaffe bwebonyabo tweyanziza tweyanze. Neyanziza maama Agat. Kale n'alamu oye! N'alamu ki? Ate Museveni abeewo. Maama tweyanziza weebale kujja mukono twebaza muzeeyi muzeeyi tava ku meyi. webale akyaluna jajja wange handru senyonga neya muyanja webale nnyo muwala wange nfatuma nabitaka ndisaba webale kuuma mukono ebintu bibiri rdc ye timukwatako oyo omugira mumudeka atukubagiziza nga bannamukono siwewaawo bannamukono kakati ebirala muzeitava ku maini muzeeyi yeebale ffe ekitubeezaawo nga bajjajja b'abaana muzeeyi butasosola mu nzikiriza mwebale nnyo mwebalire eddala ffe tugenze kuseesa byoto enare mwebeewo mwebale aji mwebale era zembeera zeweewaawo aja ntikisa nkisa okulaba emikono nga kya pasoni wa onc n'ettiimu yonna gyotambudde nayo abakulembeze ba mukono mwenna mu bitiibwa byammwe balamusiza abawagizi b'ekibiina ekiri mu buyinza mwena tubaaniriza mwebala okujja mwebala obuwagizi buli omu gyabukolera gye muvudde yonna tusanyusa okubalaba twebaza emirimu gyonna his excellence gyakola mu ggwanga lyaffe uganda na buli muntu obuweereza bwoteekako kozife nga ba radisi n'ofiisi ya pulezidenti tugamba ekintu kimu nti ffe tuliwo ng'abaweereza ba his excellency the president mu bitundu byatusindika ensonga lwaki tubasaba okuba nga mutukwatizaako esooka ya ddembe kye tuyita peace tulina ensonga ey'eddembe mu ggwanga buli muntu alina eddembe okukola ekintu kyonna kyayagala mu budde bwakyagaliramu olina eddembe okuwagira kyoyagala olina eddembe okutuusa ekigambo kyo nga tewalya ffe nga ba rdcs era nga ffe tuhedinga security mu disitulikiti zonna tubeerawo tusiiba tukola tusula tukola kubanga twagala okubawa obukuumi gavumenti yaffe gye tukolera etaddewo obukuumi ku bannayuganda n'abantu abaagala okutataaganya eddembe mu uganda gavumenti etandise okgenda ng'ebakola ki ng'ebalondamu okusinziira ku bitongole byaffe eby'obwokwerinda n'obukesi bwe tulina mu ggwanga ekizibu kiri kimu nti abamu baana baffe abamu baana bamwe mubalina mubasirikidde naye nga ate bebadisorganizinga security gyetukola ki gyetulina katife his excellence the president akulira security mu ggwanga etuwa buli omu omwaganya okukola omulimu gwe nga gw'oyagala n'otambula obudde bwonna ne mugenda kati mugenda mu festive season mugenda kujoga kubiibya nakukola buli kimu ebyo ffe yensonga lwaki tusaba mutukwataganyizeeko ensonga eyokusatu stability gavumenti gyetukolera ffe nga ba rdc etaddewo embeera ne programs ne projects mu nga enkola webeera tujja kutakayo ku batuuze babiri nabo babeeko bye batugamba ta kitemu emu ao tugende maaso batisembera ddala wansi abakyala n'abaami abanoonya akalulu ka museyi okuva di paka di tukatirwa titulabwako tetulina netuyita era tuzirikirwa omusirikira lwonna amanya gange ebenajinasise nagiira ku kaalo ŋandu mu mukono central division ngambadde ku mukulembeze okuva museeru eyajja nga ndi wabakyala kati nagenze mutya bakadde era ndi mukulu wa bakadde anaye mukama yebazibwe kyalo kyaffe kino ekyemukono herese senta 2 herese senta 4 herese senta 3 tulina eddwaliro limu naye ogenda okwesanga mbadde nga mepulayizinga mu mukono muno nga ntambula mu nkola lisaat abantu bava eri yonna wale eri okugenda wali ku hospit ne bajjula nebabeerawo obwana nosanga ogundi newnet bali mu line from money atu RDC. wanjawulo omu wanjawulo omu kyokka kizibu nnyo bino zibyogera kuba zimumanyi lwe lusose okumusinkana naye nga ye waali nkakasa nti mukono ejafuna ku njawulo kubanga ayogedde ebizibu ddala ebiruma omuntu owa wansi ekyokubiri musabye bangi okusinkana president yes tugenda kutuusa okusaba ba flag bara haji haji harona yakiŋambako wenali njogera n'omukulu nenkimugambamuko ekyaba flag baras naŋŋamba ajja kaatunule mu tayintebo ye ajja kutuddira atubulire olunaku olutuufu okusaba nakutwalayo ddala kwaba flag baras kubanga bakisaba ne bawandiika eri abavubuka waliwo abagamba aba nrm abatali ba nrm fewaffe mu office of the national chairman nze we yali atwa office eyo teyatugamba kunoonya babitiibwa yatugamba mugende munoonye omuntu wange owa wansi asembayo era Mojeko zino programs eziriwo nga parish model emyoga kubanga emyoga yo parish model yaffe abantu abawansi ffe nga office of the national chairman tulina programs ezaffe ngaffe chairman ze yatuwa wetweyamiddwako system eya nrm kulembeddwa uh, bano baflabearers bamanyi abantu district chairperson ow'ekitundu abaamanyi abantu tuyambaganireko wamu okumanya nti mugagga ki akubutula abantu ku ttaka lino ate amugobako ani amutuma alisof road oba aliko amwekweseeko emabega bwe tunaazuula ekyo tuba awo kijja kwanguya omulimu kubanga ebifo ebimu era ebyo ebinunuddwa kibuddeyo nti muzeeyi bamuwa ekifaananyi ekirala n'akolera mu kifaananyi ekirala ng'ate ekituufu ekiri ku ground kirala kyova olaba abamu bali scared ofiisi eya chairman tulwaki eyingirira ebitabakwatako naye ffe tufa ku chairmani ng'omuntu kubanga mwamuwa akalulu ne munteekamu obwesige omuntu wakuteekamu obwesige olina okuvaayo otunuulire biki byayitamu wansi era kyekituleese wano okulaba lwaki mukono e, egaanye naabo abamu be twasinkana abavubuka twabasaba nabagamba noolukiko lolujja lwayo nga temulimu disuchaman owekitundu nga tekirimu baflabearas tekiri temwegase nakibagamba chairman okijukira ne bagamba okweyawulayawula kyekiremeseza mukono okulaakulana kyekiremeseza mukono okututumuka kyekibalemeseza okufuna obuwanguzi mubukulembeze kubanga abasinga balina selfish interest kikundi weyesimbawo sijja vaayo muwage ajja kunzibako sho kwetagenda kutuukako sijja kwogera bingi ebya health center biwulidde naye nja kusaba nga tweyambibwako akakiiko akutegesi ne rdc tubisaaminge up wadde tubiwandiise naye jajja wabazikulanyumirwa nnyo okulaba babigambye bawandiisewa ekitegede ekyokwekulaakulanya bannange beegayiridde abantu b'emukono okukulaakulana kulimu ggwe gavumenti oba chairmani oba rdc oba abakulembeze batuyambako okutuwa guidance wa bwe tulina okulaga wa bwe tulina okufuna ebikozesebwa eh, mbadde nsaba tuleme kwesule tuleme kubyebalama nakwebalama bakulembeze baffe tumanya abamu kimanyi mwagala cashdown naye ate kituufu cash mumwagala naye ate omukozesezza otya kubanga nze waliwo abantu wano besaagala kuswaza bwenali mpaddeko bwe baali bantu nyewoko nembawa ku busobozi naye kati saawa zino era abantu bebamu ate ebiseera byetwali tetunafunako ku buyinza bumala saawa zino unajja era mu offisi n'omugamba luli twakugugwaweebwa sente bwezizankolaki nga talina kyayinza kulagawo nga abalenzi bakwanamu bawala abawala obago baba bazikolamu kisimanyi kati kati fe kyamaani yatugamba bwonoolwanagana ne aleti nolwanagana ne desire nolwanagana nani eh? at the end of the day famiry yo yegenda okulumwa naye omwegatira ewamu nekyamaani wa pate n'amanya nti bano abantu bali bumu ajja kuvaayo ayambeko alabewo ebiganye anoonye ministry ki oba ye akiyingiddemu directi bisobole okukola ki okugonjoolwa naweesa abantu b'emukono enkulaakulana ebadde ekyabulamu kubanga oredi enguudo nziraba luli eri gye ndima okulekatosi naba baalukola eri kulebugere lukole naye kakitunuulire kikyenzize ewaka kikyenzize ewaka bwona omanya ki kyozza ewaka tojja kutunuulira kulinda ssente zigenda kujja wabula ojja kwekubiriza kweka ennyini otunuulire ekintu ekiri practical kyo nga tekuli mukulembeze okujjako nga oli muvubi tulabe ensonga eyo tetugenda ogikolera tutuuse eddoboozi eyo badde mbasaba fenna tusigale ku maini wadde waliwo abenoonyeza ebyabwe tubanje ono gwe twawula kubanga twamulonda twamulonda ate ffe buganda tetusikira balamu eh, eh, tetusikira balamu basikirakubala emubirisatu tukwate akaso rdc asembere wetuli haji haruna asembere wetuli timu eyo emala okutukiikirira ffenna kambale kuba ku ssatu paka ku emu nga tutongoza jjajja tova ku maini emukono ssatu bbiri emu jjajja tova ku maini museveni oye museveni oye nja kusaba jajjaeyatotula ne tiimu yonna omuli rgc anyi haruna ijelindako ijelindako ssebo ssentebe wa nrm ne tiimu gye wasomye mbadde nsaba mutukulembereaa eŋgamba yaffe netambula yaffe nti taata waffe gyoweetabuka kusomettova ku layini sigala ku meini wematonda abaneetuusinga ekitongulu abugalayo yasimbede akadde kantugamugasa mukukono nti waayija mu kisomero ttaka ku layini sigala ku meini watomaama omulungi omugenyi omukulu olunaku olwaleero batongoza twebazanyo banamukono mwebali nnyo mwebali ddala okwakiseveni temujjangaoko tusigale nga twagala nnyo museeyi Ne flaga bi ala mane tinayo ya tadiko mukono, kila nsa nyo haja hawi na sabla kukono mayo mukono, na iwa tatadiko mukono, kila nsa nyo haja hawi na sabla kukono mayo mukono, akade sanga akade kolo wendo be makuru kolo deka adesi ana wagoda e wendo kusinyo ba wendo jira suwa Thank you. Thank you. Só para ver um pouco. Onímọ̀kú wá ní ìlú, pátákó rẹ̀ jẹ́jẹ́ sọ́la, ẹ̀rù máa ń lò wá ní eré àfẹ́. Bí a fi mú ká ìyá ló sàkóso rẹ̀, lẹ́yìn tá ìjà àdúgbò ara wo, ẹgbẹ́ mi ò fẹ́ wá ní ìjọba ìdíje wá ní ìdíje. Àmàlà ni àgbẹ̀ lò ní ma, kábàkà wá fàájú lè ní.